Բարև ձեզ։ Ուրեմն ինչ են environment variable-ները։ Դե, եթե թարգմանենք environment նշանակման միջավայր, variables փոփոխականներ, այսինքն միջավայրի փոփոխականներ են նրանք։ Ինչ նկատի ունենք միջավայրի փոփոխականներ։ Դե հիմնականում մենք տեսնում ենք փոփոխականներ, որոնք որ գտնվում են հենց մեծ ծրագրի մեջ, չէ՞, օրինակ երբ որ Node.js ենք գրում, եթե մեջը գրենք, չգիտեմ, let a, դա փոփոխական է ստեղծում հենց մեր Node.js ծրագրի մեջ, չէ՞։ Բայց բացվում է, որ նաև կան փոփոխականներ, որոնք որ գոյություն ունեն մեր ծրագրից դուրս, այսպես ասած, օպերացիոն համակարգի մեջ եւ երբ որ ուրեմն մեր OS-ը կամ օպերացիոն համակարգը ուրեմն աշխատացնում է մեր ծրագիրը, նա դարձնում է այս փոփոխականները ծրագրին հասանելի։ Այսինքն ելի եմ ասում, environment variable-ները ապրում են մեր ծրագրից, մեր process-ից դուրս, բայց հասանելի են մեր process-ի ներսում։ Եթե դուք Windows-ը օգտագործում, կարող եք տեսել եք այսպեսի պատողան, որը ցույց է տալիս ուրեմն Windows-ի ձեր environment variable-ները։ Ինքը ստեղծում է ոնց որ երկու խմբակ, բայց կարևոր չի դա այդ դետալը, կարևորը այն է, որ environment variable ունի երկու մաս, հա, անունը environment variable-ն է, variable-ի եւ արժեքը։ Եվ հիմնականում կնկատեք, որ շատ հաճախ environment variable-ները դնում են մեծատար։ Դա ուղղակի այնպես ընդունված է։ Հիմա, եթե Mac-ը օգտագործում, կարող եք ստեղծեք մի հատ նոր, ուրեմն environment variable հետևյալ ձևով, եթե terminal-ը բացեք, գրեք export, ուրեմն անունը այդ փոփոխականի հավասար է եւ արժեքը։ Այդքան բան։ Եվ վերջ այդ environment variable-ը կստեղծվի եւ հասանելի կլինի մեր ծրագիրներից։ Եթե գրեք unset, unset նշանակում է ջնջիր, unset, հետո գրում ենք ուրեմն environment variable-ի անունը եւ ինքը ուրեմն իրան հանում է համակարգից։ Իսկ ինչպես է կոնկրետ այս ուրեմն արժեքը հասանելի օրինակ Node.js-ի մեջից։ Դե պատկերացրեք մենք ունենք հետևալ ուրեմն environment variable-ները var name, որը որի արժեքը 34 է, foo, որը hello world է եւ bar, որը 3 է, չէ՞։ Մեր Node.js ծրագրի մեջ կարող ենք անենք հետևյալը։ Նախ գրենք process։ Process-ը Node-ի մեջ, դա նույնն է ինչպես որ Windows window-ը բանը browser-ի մեջ։ Այսինքն ինքը ոնց որ global-ն է, globoscope-ն է, որի մեջ բոլոր գլոբափոփականները նստում են, okay? Այսինքն գրում ենք process եւ իրեն կցած է մի հատ env անունով կամ env անունով մի հատ object, որի մեջ կան բոլոր environment փոփոխականները, environment variable-ները։ Այսինքն մենք կարող ենք անենք process.env. եւ գրենք ուրեմն փոփոխականի անունը, այդ environment variable-ի անունը եւ ստանանք իր արժեքը։ Այդքան բան։ Հիմա ավելի պրակտիկորեն ինչպես կարելի է սա օգտագործել եւ ինչի համար, եկեք տեսնենք մի հատ օրինակ։ Ուրեմն մենք սկսում ենք մի հատ dadark directory-ով կամ papkayով, մտնում ենք մեջը, բացում ենք իրեն Visual Studio Code-ով եւ գրում ենք npm install, չէ, npm init-y, որովհետեւ ստեղծի ուրեմն package.json-ը, package.json-ի մեջ ավելացնում ենք ուրեմն type module, որպեսզի օգտագործենք ES module-ները, ստեղ script-երին այս ջնջենք ավելացնենք մի հատ dev, որը թող լինի node-man index.js, որպեսզի node-man-ով աշխատացնենք մեր index.js-ը, image-ը պետք է ստեղծել index.js, ահա, ստեղծեցինք դա, node-man-ը պետք է իհարկե քաշենք, դենց run-ում ենք ուրեմն npm install node-man, slash save slash dev ինքը ուրեմն կքաշի, ուրեմն նախև աճ կստեղծի մի հատ պապկա, node_modules, կգցի node man-ին իր մեջ, հա, խնդրեմ, եւ իհարկե հղում որ դեպի node man-ին ավելանում է այստեղ։ Okay, այդ էլ էլ դա ունենք։ Եկեք եկեք նաև install անենք express, դենց որ npm install express հիմա express-ին էլ կքաշի կգցի non modules-ի մեջ եւ ստեղ ինչպես տեսնում եք ավելացում եմ մի հատ նոր խմբակ dependencies, որի մեջ դնում է express։ Էլի հիշացնեմ, որ dependency-ների մեջ դնում ենք այն պրոյեկտները, որոնք որ կոդի մեջ ենք օգտագործում, dev dependency-ները դնում ենք այն պրոյեկտները, որոնք որ մենք օգտագործում ենք զուտ կոդ գրելու համար, որպես գործիք, հա, այսինքն ստեղ մեր գործիքներն են, ստեղ մեր հենց պրոյեկտի կոդն է։ Տենց կարելի է պատկերացնել։ Okay, ստեղ եկեք անենք ուրեմն uh, import express from express uh, ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ նոր express um, const uh, app express եւ հետո գրում ենք app.listen 3001 այդքան բան եւ սա հիմա եթե գրեմ npm run dev աշխատացնում է մեր ուրեմն պրոյեկտը 3001-ի վրա եւ հետեւաբար եթե մենք ստեղ ուրեմն բացենք մի հատ նոր window եւ գնանք 3001 գրում եք cannot.get, այսինքն չի կարող ստանա, որովհետև մենք ոչ մի ռաջ չենք ավելացել։ Եթե ստեղ ավելացնենք app.get ու մի հատ /route ավելացնենք, օրինակ, եւ որը ընդունում է request եւ response, կարող ենք գրենք response.send, հայ։ Ինչ որ sense մի բան, հիմա եթե սա refresh տանք, սա մենք հայ, okay, այսքանը գիտենք, սա նորություն չի, չէ, Մա նայեք ստեղ, տեսնում եք ստեղ, որ գրած է 3001 պորտը։ Ու պարզում է, որ երբ որ մի օր մենք որոշենք ուրեմն այս ծրագիրը, այս Node.js ծրագիրը այսպես deploy անենք, այսպես ասած ոնց որ դնենք ինչ-որ մի համակարգի վրա, որը կմատուցի հենց իսկական web-ին, այլ ոչ թե ուղղակի local host-ի վրա աշխատի, այլ real ինչ-որ IP հասցեով այդ ժամանակ կարող է փորտը մեզ մեր ուզենանք փոխենք, օրինակ դարձնենք 80 կամ 80-80 կամ ինչ որ ուրիշ բան։ Այդ ժամանակ ինչ պետք է անենք։ Դե պետք է մտնենք կոդի մեջ եւ կոդի մեջ փորտը փոխենք, չէ՞։ Բայց պատկերացրեք, մեր կոդը բավական մեծ է, ունի բազմաթիվ ֆայլեր եւ ամեն ֆայլն է ունի լիքը կոդ։ Պետք է գնանք փորփրենք, որպեսզի գտնենք այս փորտի արժեքը, չէ՞։ Բայց նայեք ստեղ, մենք դրա տեղը կարող ենք անենք այսպիսի բան։ Ստեղ գրենք process, process.env, որպեսի environment variable-ները հասանելի լինեն, եւ եկեք ընտրենք ինչ-որ անուն, օրինակ, չգիտեմ, my app port, ասենք թե, չէ՞։ Հիմա մեզ մնաց ստեղծել մի հատ այդ անունով environment variable, նենց որ ստեղ եկեք գրենք ուրեմն export դա թող լինի 3001։ Ահա, այդքան բան։ Հիմա ելի աշխատացնենք մեր node-ը։ Եվ հիմա, եթե մենք գանք ստեղ, Ինչպես տեսնում եք, մեր հայը ելի շարունակում է աշխատել։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե մենք ուզենանք սա փոխենք, մենք չենք մտնում կոդի մեջ, այլ ընդհանրապես մենք կարող ենք ստեղ գանք, ոպ, ստեղ գանք եւ ասենք ուրեմն unset my app port, որպեսզի ջնջենք հինը եւ ավելացրեք ուրեմն export my app port եւ դարձնենք նրան, ասենք թե 3000։ Ինչու՞ չէ։ Իսկ հիմա ինքը 3000-ի վրա կաշխատի, այսինքն հիմա եթե մենք իրան աշխատացնենք, ինքը 3001-ը էլ չի աշխատի, չէ՞, բայց ստեղ եթե փոխենք սա դարձնենք 3000, ինչպես տեսնում եք, հայը աշխատում է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք այդ փոփոխականի հետ կարողանում ենք շփվել, իրեն կարդալ, փոխել, ջնջել եւ այլն մեծ ծրագից դուրս։ Հիմա որ ամեն անգամ աշխատելուց մեր ծրագրի հետ անընդհատ պետք չլինի մտնել ուրեմն console-ում եւ տարբեր environment variable-ներ ստեղծել, մենք կարող ենք այդ environment variable-ների արժեքները դնենք մի հատ file-ի մեջ։ Ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ file ստեղ, գրում ենք get.env env այսպես Um, եւ ստեղ ուրեմն արդեն կարող ենք տնենք մեր արժեքները, այսինքն մենք ինչ ինչ էինք արել, my app port, that's որ ստեղ կգրենք my app port, որի մեջ թող լինի, չգիտեմ, 3000, չէ՞, ինչ որ տես մի բան։ Okay, իսկ հիմա ոնց ասենք, որ մենք ուզում ենք ոնց որ environment փոփոխականները կարդալ այս file-ից։ Անում ենք հետևյալը, ուրեմն նայեք ստեղ, երբ որ մենք բացենք package.json-ը, Տեսնում եք այս script-ը, որ մենք գրել ենք, այս սա, որտեղ որ ասում ենք, որ մենք node-մանով ուզում ենք աշխատացնենք index.js-ը։ Իրանց մեջտեղը մենք դնում ենք մի հատ sense մի բան. .env config, Ինչ է դա։ .env իրականում մի հատ պրոյեկտ է, որը մենք հիմա պետք է քաշենք, նենց որ եկեք սա անջատենք եւ անենք npm npm install .env, բայց սա քանի որ գործիք է, մենք կասենք .save/dev -save-dev եւ քաշենք այս պրոյեկտը։ Եվ այդ պրոյեկտը ինչ կանի։ Ինքը ուրեմն այդ .env ֆայլից կկարդա եւ կավելացնի այդ environment variable-ները այդ .env process.env օբյեկտի մեջ։ Հետևաբար ամեն անգամ մեզ պետք չի լինի, էլի, անել գրել ոնց որ console-ում export yes image yes image։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որստեղ եթե մենք փոխենք սա, ասենք, չգիտեմ, foo foo port <laughs> եկեք մեր ծրագրի մեջից էլ կարդանք foo port ու կտեսնեք, որ սա կաշխատի, ուրեմն եթե անենք npm run dev ինչպես տեսնում եք, երբ որ մենք արեցինք npm run dev ինքը աշխատացրեց ոնց որ node-manով node-mանը տակից կանչեց node-ին եւ պաստվեց require .env-config, որը load կարդում է ոնց որ է .env ֆայլը եւ աշխատացրեց index.js, ուրեմն ֆայլը։ Հենց որ մենք ստեղ եթե գանք, refresh տանք, ինչպես տեսնում ենք, աշխատում է։ Հիմա հիմնականում ընդունված չի .env ֆայլը ուղարկել git այսինքն ենթադրելով որ այս պրոյեկտը ինչ որ մի պահ դուք պահելու եք Git-ի մեջ, թե դա GitHub-ա լինելու, թե ինչ որ ուրիշ, ինչ որ Git-ի server, հա։ Ա հիմնականում սա չեն ուղարկում Git։ Դենց որ ինչ ենք անում, ստեղծում ենք մի հատ file, որը կոչվում է get git ignore։ Git ignore նշանակում է Git-ին ասում ենք, որ արհամարիչ սա Okay, արհամարիչ ինչը, դե գրում ենք այն ֆայլերը եւ պապկաները ստեղ, որոնք որ մենք ուզում ենք, որ նա արհամարի ստեղ կգրենք .env, որովհետև մենք չենք ուզում env ֆայլը գնա դեպի git, մենք նաև չենք ուզում, որ node modules-ը գնա դեպի git։ Ինչու՞։ Որովհետև այն ինժեները, որը կքաշի այս պրոյեկտը, ընդամենը կգրի npm install եւ քանի որ package.json-ում կա գրված բոլոր հղումը բոլոր դեպի բոլոր այն պրոյեկտները, որ մենք քաշել ենք, ինքը նորից կարդում է իրենց եւ նորից քաշում է։ Հետևաբար ստեղծում է մի հատ նոր Tharm node modules, որի մեջ կա նոր լիքը տարբեր պրոյեկտներ։ Այդքան բան, ուրեմն .git ignore-ում մենք գրում ենք .env, որպես env ֆայլը upload չանի եւ node modules։ Հետևաբար ամեն ինժեները կարող է ունենա իր env-ին, որտեղ որ ինքը նշում է այն port-ը, որը իրեն հարմար է։ Կարող է իր համբյուտերի վրա 3000-ը օգտագործում է ինչ-որ ուրիշ ծրագիր եւ ինքը ուզում է, չգիտեմ, այս server-ը աշխատացնի 3001-ի վրա։ Okay, խնդիր չկա, բայց ես ուզում եմ շարունակեմ օգտագործել 3000-ը։ Այսինքն ամեն մեկս կարող ենք ունենանք մեր .env ֆայլը, ամեն մեկս, այսինքն ամեն engineer, ամեն ծրագրավորող, Եվ այդքան բան, եւ իրար հետ տենց հանգիստ կարող ենք աշխատենք ու շարունակենք աշխատել նույն պրոյեկտի վրա ուղակի տարբեր պորտերով։ Հետո վերջում մենք այս ամեն ինչը ուրեմն գցում ենք ինչ որ ուրիշ համակարգի վրա, Այնտեղ նշում եք այն port-ը, որ ուզում եք այդ կապտորի վրա նա աշխատի եւ խնդրեմ նա սկսում է մատուցել web-ին։ Մոտավորապես այդքան է։ Ամ, ըհը, հույսով եմ environment variable-ները բարձրային, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ։